Doncs eh, jo vull explicar una història, eh, una història personal, evidentment, i es tracta de la, de la meva mare, no? de la relació que tinc amb, amb aquesta dona que abans ha sigut eh, filla, ha sigut mare, ha cuidat i ara doncs, ha de ser cuidada. No? La meva mare va patir un ictus i bueno, no pot parlar gairebé i després té una mà veus inutilitzada. Eh, llavors, eh, tinc una sensació de, de pena davant d'aquesta situació amb la que ella pateix, però a la vegada tinc una sensació de ràbia d'envers amb ella. No? La, és com que la culpabilitzo de tenir aquesta necessitat de ser, de ser cuidada, vale? però a la vegada em fa, em fa molta pena. Em fa molta pena mmm, perquè, bueno, perquè és la meva mare, però també ara treballant amb persones eh, amb aquesta tipologia, doncs, doncs veig que, que no, no, puc, no puc donar aquesta assistència que m'agradaria donar i a la vegada eh, crec que es, que es valgui per ella mateixa, que no depengui de mi. Eh, em, costa, em costa la relació, la relació amb, amb ella, de vegades sense voler eh, la tracto com si, com si fos una, una inútil, i, però a la vegada li exigeixo que faci les coses per, per, per ella mateixa. Em genera un, bueno, un enfrontament també amb mi mateixa i, i també el, el no, no, escurt, no escoltar-la potser lo, lo suficient. No? Vull canviar aquesta situació, vull comportar-me comportar amb ella d'una manera mm, molt més fluida i natural, sense que tots aquests, eh, aquests perjudicis que em sacsegen tant um, em siguin un inconvenient, però m'és molt, molt difícil. No? Crec que la, per mi no és una dona de la tercera edat, encara que té 80 anys, però, però alhora és, és el que és, i, però és la meva mare, és la meva mare que em va cuidar i que ara mm, de vegades em falten eines per poder-ho fer amb ella.